<laughs> ya kejar mi pai kejar mi oh mobil remot bersih mobil mobil tarik tarik mobil tongkat hmm, mobil remote apa itu namanya Heril mobil apa mobil apa mobil polisi

Nafran juga ke situ nak. Bawa ke situ mobil. Cepat. Nafran juga ke situ mobil. kenapa sudah pergi sekolah Iris? Oh, eh, Zafran, Zafran miri mobil tanah. tidak ya? Sudah ada gastar,